Jo vaig arribar... Recordo que quan vaig arribar a la vila hi havia moltes coses per aquí que estaven encara pendents d'arreglar. Vam arribar l'any 92 i, i bueno, com molta gent doncs, intentes conèixer altres persones amb les que relacionar-te. Jo arribava d'un poble de Tarragona i, i no coneixia ningú i, i el tipus de comunicació que hi havia aquí era bastant, bastant més, més directa. No? Eh, teníem un local a sota dels mòduls amb el qual fèiem petites reunions, no hi havia ni taules ni cadires, no teníem més que l'espai on poder estar i, i allà doncs, començàvem a, a apuntar coses que després creiem que eren necessaris de, de comunicar a la vila per, per millorar. No? La vila a dia d'avui, amb el que teníem al principi quan va començar, doncs no, no, no, no s'assembla. Hi havia moltes coses que no... Hi ha moltes coses que aleshores no, no, no tenia. Hi havia coses que, doncs, a, als armaris o, o la cuina o coses que veies que dius, ostres, no, no acaba d'anar bé. Però és a dir que després, amb els anys, més endavant la cosa va, va anar millor, van canviar després en un pis de 4 i, i, i veies que doncs, el tema era, era bastant diferent. També una cosa que vam estar molt de temps demanant i no vam arribar a tenir mai era el tema de les, de les cortines, no? Dius, perquè, doncs perquè clar, amb un mòdul d'aquests, amb, amb l'habitació que et dona el passadís del mig, clar, t'hi trobaves que el veí del davant és que era una pantalla de cinema, vull dir, <laughs> quan aixecaves la persiana, el que feia i el que feies tu, doncs estaves... No era, un, no era un mòdul de dos, era un mòdul de quatre a distància, no? perquè pràcticament tenies una mica la rutina ja, ja agafada de, del que feien també ells, no? aixecaves la persiana i els tenies al davant. No? I això era una miqueta una cosa ben, ben, ben curiosa. No? A veure, unes coses que han millorat, una de les coses que han millorat molt a la vila i que trobo que, que en el moment quan la vam fer nosaltres sí que era una, una, una bestiesa, era el, el, el procediment de signar contracte. Nosaltres quan, quan vam arribar fèiem unes cues a la, a la recepció per fer el contracte i que estàvem hores. Jo recordo del meu company de pis fer un, un, joc d'aquests d'enfonsar la flota, i, i me recordo que estaven jugant i es va girar una persona de la cua perquè va sentir que deien eh, Q prima 58. Llavors, clar, dius, ostres, com és, com és el, el, el, el mapa que estem fent servir, perquè, clar, que et donés temps a, per passar l'estona, estava més, més d'una hora fent cua per signar contracte, i no per un tema d'intentar aconseguir un apartament en concret, sinó el de, el de, el de sortida, el de sèrie. Quan, quan vaig començar la carrera, aquí, com he comentat abans, encara no, no estava operativa la vila, i vam tenir que esperar que comencés, i aleshores vaig estar doncs, amb un familiar d'aquí de Barcelona que també estudiava a l'Autònoma, i anava amb el seu cotxe, i anava a casa seva, i aleshores vaig adaptar els seus horaris. No? I el fet després de que quan vam poder entrar aquí a la vila, doncs encara que no teníem vehicle propi perquè estava molt ben comunicat tot el transport públic, et donava molta més autonomia i a d'escollir doncs, què, com, què fer i on anar. No? De l'altra manera estaves una miqueta més forçat a dir, bueno, on vas, on anem ara, on anem, sempre en primera persona plural, no? què fem ara? En canvi, quan vaig arribar aquí, doncs, va ser un canvi perquè vas començar ja a, a tenir la teva pròpia mm, independència a nivell també de, de, de com gestionar el tema dels teus recursos, no? aprendre a, a portar una miqueta la, la vida domèstica, de ser més tolerant amb la persona que tens al costat, no? Vull dir, també has de suportar coses de convivència que, que potser doncs, a casa doncs, acostumat a, a potser una habitació que tens tu per tu, doncs, en aquest cas doncs, no, no. I també després la rutina domèstica, doncs, que en altres casos, doncs, clar, si a casa tu feien fins ara tot, doncs ara et trobes que tu has de, has de currar tu, no? I ho has de fer, i a vegades és molt important perquè mm, aprens aquest tipus de coses, en la convivència, la tolerància, i per l'altra banda també Eh, el fet d'estar tan a prop de la facultat doncs, va ajudar molt, perquè nosaltres eh, teníem ja un procediment pràcticament agafat, no? que era, doncs, eh, sopàvem i anàvem després a Medicina, a, a la part de la sala d'estudi, que, que no tancaven fins a la... Bueno, la sala d'estudi no la tancaven, aleshores. Estava oberta tota la nit, llavors podies estar fins a la una, a les dues, l'hora que volguessis, no? i aleshores anava, venies ja agafaves la teva, la teva seqüència, no? anaves a classe, feies pràctiques, pujaves a la vila, sopaves, marxaves a la sala d'estudi, tornaves a dormir, t'aixecaves, tornaves a baixar a classe i així la rutina i anàvem després fent les feines domèstiques a, a casa. No? I, doncs, això també ajuda molt a, a agafar una miqueta a l'hàbit de treball. A la vila també t'ajuda una mica perquè, doncs, tot i que la meva experiència va ser sempre amb gent del poble, que vam, quan a buscar referències, doncs, com que jo ja hi era, doncs, s'apuntaven al, al, al pis. Eh, vam estar un temps que vam tenir un, Erasmus que, que compartint el, el nostre pis i me'n recordo que ell venia d'Alemanya i, i va venir amb el seu cotxe i quan va arribar doncs, portava el maletero ple de capses de cervesa de la marca en concret alemana i clar, li van dir, aquí també n'hi ha de cervesa, no? però ell volia doncs, una miqueta, el... I, ja, però a mi m'agrada aquesta marca i no estava segur si la trobaria o no la trobaria és una mentalitat una mica curiosa. No? També recordo d'aquest noi que quan va dir de buscar feina per completar una miqueta el tema d'estudis amb, amb el que feia aquí, va començar a, a, enviar currículums i clar, mm, el format que va fer servir, doncs, mm, la primera pàgina era una foto seva de mig cos de la meitat d'una 4 i deies, ah, sembla un anunci publicitari més que una, un, un currículum per intentar trobar feina, no? I me'n recordo que va omplir la taula de papers i penso que si eh, aquest noi feia temes de eh, finances i llavors si no m'envia un currículum a cada oficina de sucursal bancària que hi hagués de Catalunya doncs no m'envia cap perquè va omplir la taula amb piles impressionants i bueno, per unes, per unes no era una, un contracte per molt de temps perquè la seva estada aquí era, era limitada però ell va dir bueno, compaginant-ho doncs intentaré trobar alguna cosa i els recursos que va desplegar per intentar trobar aquest tipus de feina, doncs com a mínim en aquell moment ens va sobtar. thank you